waktu make demenan susah seneng ti songgo pepiarengan hang isun karepi yomo sesandingan saiki nimbung karim ati sun sing lila nampa rasa kari lara jujur sun akoni ati nisun sing lila jujur sun akoni siki ya mung kanggo riko keliwat angen hang iksa noring dodong sun engeti waktu make demenan susah seneng di songgo berjalan hangi sun karepi yong sesandingan saat ini lo a sun sing lilo nampa rasa kang lara Jujur jursun akoni ati isun sing lila jujur sun akoni welas iki ya mung kanggo riko kelihatan hang nyiksa noring dodong jujur sun akoni ati misun sing lila jujur sun akoni walasiki Yang mongkang goriko Keliatan hang ngekso noring dodo lara lara ni lara lara lara.